Eh nao lia baby nazo lenga so ya munoko ekawuka so ya munoko ekawuka tosoli ni mercredi asoli na bana bana babengaki mama suzi ngai bana na ngai bayebi kaka ke o mama kulute na bango Bana na nga bayebi ke oyo maman kulutu na bango. Vous imaginez que meme ba grandes soeurs na nga bao benga nga po ba presenter nga ba condoleances. Oh la la. Elle etait parmi mes grandes soeurs. Eh, pasi. Oye. Oui, Orsay. Yango na olinga na tala merci lili. Ba ndeko to banga nzambe to banga nzambe liwa eyaka elobaka te liwa eyaka elakaka te mwana mwasi azalaki na nzoto ni donc ni ya kokola ni ya nini mm. Maman, je voulais durer. Durer oui. Attends, j'appelle Juliana. Avec esimbaki te meme bible elobi soki omoni soki batu mibale bakotambola te soki bayokani te soki omoni ke bayokani na bango te bafandi na bango chacun garde son coin bapesana ba mbote pas grand chose toza na biso binemi te mais tomoni eke ki camarade ezosimba biso te c'est comme ça dans une relation comme dans une relation amicale comme dans une relation amoureuse c'est comme ça soki esimbi te totiki bon siko soki esimbi te mpona otika wana il faut koleka na émission pour clasher sur l'autre Mhm. Parce que boye bo loba parce que batu baza na monopole ya koloba. Ba misusu ba koma mono nzela bango YouTube ekoma ya bango likambo mukie abengi soki nani nani asalaka emission yaka yaka to yako tia nga micro yako tia nga micro yako tia nga micro mais attendez attendez kobimisa baninga misuka ya mabe bino ba malamu bino boza bien bato misusu baliwa baninga kopeze bango na baconscience ndenge wana nakutuko soza olobisaka no nga te mokolo okufa moto atyane nga foto na nga te moto kuta piblie ne nga te moto atya foto na ni na profili ni na nini ni na publication mpona ndobimela bato misusu yesu meta tomboki siko soko banda yo nano kosola te soko osepela ano na ye te siko liwa ne okomi mbangu bino wana bastatut bastatut eke ezongi bastatut eke ezongi rip père ton ame suzi bantu père ton ame suzi bantu te atiki bino na kimia o atiki bino na kimia botikala kodondwa lokola mokili eza ya bino bodondwa na bino atiki bino mokili na bino mm. lokola bino bokufa te bino boza ba immortel botikala Meta tomboki. parti oyo eza mwana se na explike bino mambo azoloba parti alobi moto na moto ajua role na ye abi ayebaka te ki motema mabe yango ezalaka ya nini D'accord. Quand il va se réveiller, ok. Eh, non, mais là. Non, mais là. Banda tongo kuta ta ma yango kuna na kotona mwana na te, non, mais là. Meta na kanda kosakana te aokipe mpe bana eh? moto yango alobi papa basuzi aza ndoki ye papa basuzi de amikufela siko aosalela kindoki yango kaka kuna ya sa mabele Papa ba souzi akufa sikoyo papa ba souzi azo loka na ba souzi kuna na sa mabele kuna ye kaka na kin na ye dans le dela kuna azo salela kindoki yango kaka la grandeur de l'eternel c'est triste c'est ça le problème que lelo bato baozwa conscience te meme na liwa moto neti nga hein nayoka makolo na nga ezo lenga na ti sikoyo so ya monoko na nga ezo kauka nazo yeba te Nga ba liwa oh liwa mutu faut interpella biso liwa faut interpella biso bato oyo bato totikali totala tout autour na biso conduite na biso eza ndenge nini to se comporter comment na bato bao zinga biso na ba prochaine na bato bazo approcher biso to vivre ndenge nini. Te olobela bata teatre me ta tika tetetete wana toyokana te ozolobela bata teatre tolobela bango na biso parce que na ba meme na ba misala na biso toyaka kokuta omona motu moko ayinoka pour rien Surtout na communaute na biso. Surtout soki oye na musala moko boye soki omoni mutu wana ayebi kaka ke mukanda ozo salela ya yo te na oyebi soki ba ako diaboliser ti ba bengana yo na musala wana mais pourquoi? Ehh comment boye ba inventaka lisolo oyo okoseli mutu likambu yo moko oloba likambu na conscience no oyebi ke makambu na oloba c'est faux c'est faux mais oloba batu bao yoko lokola yo mutu oyebi koloba ba bi ehh Yaloba verite yaloba verite nani ayebisa boke yaloba verite mutu ayebisaki bino ke ye nde mutu aloba verite naye parce que po nga na repondre te nde yango ye mutu aloba verite parce que souzi lokola areponda te atikala koleka na emission moko te po aclashe qui que ce soit nde elakisi ke Makambo aloba eza ya solo non non c'est pas ça. ondima ba makambo bosala ba analyse mo heure moko des fois ça fait pitié hein? ça fait pitié ba analyse mosusu elekaka mpenza na ba internet otala mpenza oseki omiyokeli mpe maa mpo oyoki soni Ezalaki kaka si on peut juste tourner la situation et puis bon to retourner la situation soki ezalaki na ngambu no est ce que tu okokaki ko agir bongo? Puisque bible eloba biso kosala moninga te eloko yo olingi basala yo te soki pona ndeko no olinga basala bongo te pourquoi pona ndeko ya moninga nde osala yango? comme dans une relation amoureuse c'est comme ça soki esimbi te totiki bongo sikoyo soki esimbi te mpona otika wana il faut ka oleka na émission mpo clache sur l'autre Mwa Teresa na ya Gabi na ma top. Kasi loba oloba kasi bato bana monopole ya oloba. bamisusu bakoma mono nzele bango youtube ekoma ya bango likambo ke abengi soki nani nani asalaka emission yaka yaka to ya kotyanga micro ya kotyanga micro ya kotyanga micro mais attendez attendez Respect eza lisu te. Respect eza te mutu azoseka po mutu akufi azui hee boye boye po yo oza hum mawa eza lisusu te respect ya moto akufi eza lisusu te ebembe mpena oyo soda azalaka ata mosusu azoleka okatela ebembe sali hmm? Eh! Eh, eh, eh, poni tokozanga bomoto ko conscience, la conscience hum l'humanisme moto akotikala aza te biso nso tokende towuta mabele tozonga mabele moto akotikala aza te Ton msu nga nao kutu nde toza na minute oyo boye nzambe atikeli biso kutu temps ya to bongisa etamboli na biso olie pe to bongisa yango tein to dinda lisusu kaka na kati ya betise na kati ya ba futilite